1 dan grade 2. Kita akan berenang dan dimulai dengan pemanasan. 4, 5, 6, 7, 8. anak-anak yang sudah bisa berenang, mereka bisa pindah ke kolam yang lebih dalam. Walaupun udara cukup dingin, tapi anak-anak senang dan menikmati permainan di air. Kegiatan berenang sudah selesai, sekarang mereka sedang bermain di playground. Oh, ternyata ada lapangan bola di samping kolam, dan kami pun bermain bersama di sana. selesai bermain, berenang, saatnya anak-anak kembali ke kelas. Albert!